Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.